Eu não posso acreditar. Eu nunca vi alguém tão cheio de ódio como ele. Com toda certeza, ele voltou do inferno.